tempat makan. Kita mau makan seafood guys. Ini lobster. Lobster. kita hari ini kita mau makan seafood seafood seafood ini ada juga bermacam-macam bahan makanan yang akan diolah